Siema, z tej strony Kubic, witam Was w kolejnym odcinku. Patrzcie, mam tu taką zwykłą zatyczkę od kleju, tak? Nałożę ją sobie na kciuk i patrzcie, uwaga, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Zapraszam do wyjaśnienia tego bardzo, naprawdę bardzo fajnego triku. Ok, teraz mam wyjaśnienie tego triku. To nie jest sztuczka, taki zwykły trik z tą naszą zatyczką od kleju. Bierzemy sobie zatyczkę od kleju i dajemy na kciuk. Tak, jakbyśmy dawali łapkę w górę czy coś takiego. I teraz po prostu wymaga to zwinności. Zginamy, chwytamy tą zakrętkę i dajemy kciuk. Znowu wkładamy, wyciągamy, wkładamy, wyciągamy. I tylko na tym się to opiera. Dzięki za obejrzenie filmiku.